勢いだけのフィンタああもげたかと思ったびっくりしたあ今日の試合は何もなしああ安くなったもんだなおいタッグチャンピオンが前座で変態と変態の引き連れた若いのうんこんなタイトルでした、まあ、俺らがやってる場所じゃねえしな、まあ、やるべきやつもいるらしいからまあ そいつらと、まあ、やってやってもいいかなと。まあ、どこのドイツか知らないけどな。誰でしょうね。ピーピーピーピーうるせえの終わってから終わってからピーピーピーピーじゃあやる前からなんか言っとけよあ僕たちが負けたらもう一回やらせてくださいってよ俺たちは直接負けてないんだからそんなのもいたなどこの誰とは言わねえけどよバカじゃねえの じゃあ3 w a イとか最初から言うなよああやりたきゃ何回でも何十回でもやってやるぞああその都度叩き潰してやるから覚えてねワンモアタイムマザーファッカーだよ大好きな歌の歌詞にもあるんだけどねまさか自分が同じ状況になると思わなかったぜタックチャンピオン相手に まあ、タッグチャンピオンの余裕を崩すことはできませんでしたけれども、はい、まあ、ちょっとね、ヒヤッとさせることができたんじゃないかなと、はい、思います。はいまあまあそれそれではまあベルトにはね当然届かないわけですけど田口ね田口ヤングライオン 誰か挑戦しても面白いじゃないですかうん面白いじゃないですかそれぐらいの価値だってことですよ今のあのチャンピオンはそれぐらいの、うんうん、それぐらいの価値なんです金丸デスペラードは、はいはそれぐらいなんですよ、はい、第1試合もっと君たちの価値があれば 第1試合じゃもっと後ろに組まれてもいいはず、えー、第1試合に組まれるというのはそういうこと、えー、田口ヤングライオン WithT かな、えー、挑戦、挑戦いいんじゃないですか面白い挑戦させてください田口さんも言ってたようにチャンスがもらえるんだったら俺だって挑戦したいですあいつらベルトを投げて粗末な扱いして本当許せねえ チャンスがもらえるんだったら本当に俺は挑戦したいです